Shankaracharya Mahesha Subhavashad Parvande Bhagavatam Kuna Kuna ईश्वरो गुरुरात्मेति मतिभेदविदायि व्योमोदयात्तविहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति मंत्र चल रहा था श्रीमद भगवद गीता का नौवें अध्याय का कौन सा श्लोक हो गया था

संपूर्ण भूत मेरे में स्थित है ऐसा करके भगवान ने ये बता दिया कि ये जो प्रपंच दिखलाई पड़ता है निरात्मक शून्य नहीं है किसी न किसी अधिष्ठान में ही कल्पित है मत स्थान मैंने मेरे में स्थित है मैंने मेरे में कल्पित है मेरी सत्ता उस मूर्ति से सत्ता उस मूर्तिमान मालूम पड़ता ये विधि भगवान में नहीं है अगले श्लोक से निराकरण करते हैं तो पर यदि सत्य कल्पित न माना जाए तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा क्योंकि तो प्रपंच में परिकल्पित सत्य चैतन्य निष्ठा ही हो प्रपंच का है नहीं क्योंकि मिथ्या है ये तेरा प्रपंच का जो अस्तित्व स्वयं का कैसे होगा इसलिए चैतन्य का अस्तित्व उसमें परिकल्पित हो रहा है तो इसीलिए कहना पड़ा कि मत ही सरल होता है मेरे में सर्व प्राणी स्थित है इसी को भगवान भाष्यकार ने टीका में लिखा था भाष्य में लिखा कि मत स्थानी ब्रह्म से लेकर के ब्रह्मा जी से लेकर के स्तंभ पर्यंत जितने भी प्राणी है वो सब मेरे में कल्पित है क्योंकि हर जगह पर चेतन मौजूद है ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर चेतन न हो तो सर्वत्र चेतन में कल्पित है अद्वितीय चेतन में वो कल्पित है इसलिए आगे लिखते हैं नई निरात्मकम किंचित भौतम व्यवहार है अवकल्पत <clears throat> जो निरात्मक होगा कोई भी प्राणी कोई भी पदार्थ निरात्मक जैसे बंध्या पुत्र है कन्या पुत्र तो है नहीं तो निरात्मक है तो किस व्यवहार के लिए योग्य होगा कन्या पुत्र तो? खरगोश का सिंह खरगोश का सिंह का स्त्रीलिंग बना करके महादेव का अभिषेक करेंगे ऐसा तो होगा ही नहीं खरगोश का सिंह है नहीं तो श्रीलिंग कहाँ से बनेगा जिससे महादेव का अभिषेक करेंगे तो इसलिए निरात्मक है नहीं अस्तित्व शून्य है और जो अन्य पदार्थ है चैतन्य में परिकल्पित है व्यवहारिक रूप से पुरुषात्मक होने से चैतन्य में स्थित है ऐसा कहा दिया गया उनको सत्ता कोई हाँ, होना ही चाहिए सत्ता स्फूर्ति देने वाला कोई ना कोई होना चाहिए जो है वो चेतन है सत्य परमात्मा है उनका अस्तित्व मात्र है उसका अस्तित्व के लिए उनके ऊपर में हाँ ये होना चाहिए हाँ? तो इसलिए मत स्थानीय श्रय होता नहीं ध्यान इसलिए मेरे द्वारा ही ये आत्मवान है मेरे द्वारा ही अस्तित्व वाले हैं जैसे घड़े का अस्तित्व मिट्टी में परिगणित गहनों का अस्तित्व सोने में परिगणित है उसी तरह से संपूर्ण प्रपंच का अस्तित्व सब में परिपूर्ण है इसलिए सत्य से ही सत्तावान सत्य से ही आत्मवान बन जाता है इसलिए संपूर्ण प्राणी संपूर्ण भूतों का संपूर्ण प्राणियों का क्या हुआ परमात्मा है आत्मा आत्मा है तो इसलिए सामान्य व्यक्ति समझता है कि सर्वगुण प्रपंच परमात्मा ऐसा मौन व्यक्ति लेकिन नहीं जैसे रस्सी में साफ दिखता है तो रस्सी का ही जो शक है या रस्सी का ही उधम अंश है वो साफ में प्रतीक होता है एक नहीं तो मोड़ समझता है कि ये साफ रस्सी नहीं कल्पित था यदि वहाँ समझा जाए रस्सी में इतना ऐसा समझा जाए तो जैसे गुण का ही तो रस्सी में है क्या वहाँ रस्सी में थोड़े तो ही हो वो तो भ्रांति से रस्सी में मालूम पड़ता है अच्छा भ्रांति निवृत्ति तो होने के बाद ही व्यक्ति कल्पना करता है कि दूध दिख रहा था रस्सी में दिख रहा था और यथार्थ में देखो तो रस्सी में था भी नहीं तो इसलिए रस्सी में दिख रहा था ध्यान तो पुरुष कहता है कि अच्छा अच्छा रस्सी में था ये रस्सी में देख रहा था ये कहने वाला जैसे मूल होता है रस्सी में ही था सांप ये कहने वाला जैसे मूल होता है उसी तरह से चैतन्य की सत्ता से सत्तावन होकर के प्रतीत होने वाले इस प्रपंच को मूलभूति चैतन्य में कल्पना करता इसलिए कहा मत स्थानीय सर्वभूता नहीं इसीलिए कह दिया तेषाम भूतानाम अहमेव आत्मा इतने स्थित इसलिए उनमें स्थित है उनमें तेसु स्थित है ना तेषाम भूतानाम अहमेव आत्मा मैं उनका आत्मा हूँ ठीक है ना मैं उनका आत्मा हूँ तो मेरा मैं आत्मा हूँ जैसे मिट्टी घड़े का आत्मा है तो घड़ों में मिट्टी स्थित है यदि कोई कहे ભાડું तो में तो पर सभी घड़ों में मिट्टी स्थित थोड़ी घड़े मिट्टी में स्थित है न कि मिट्टी घड़े में स्थित है यदि मिट्टी घड़े में स्थित है ऐसा मानते हैं तो घड़ों के बिना मिट्टी का रहना बनेगा हम मानते हैं कि घड़े मिट्टी में स्थित है तो ऐसी हालत में घड़ों के बिना भी मिट्टी का बना रहना संभव हो सकता है सगन घड़े मिट्टी में स्थित है ठीक है है ना और मिट्टी घड़े में स्थित है तो जब घड़ा नहीं रहेगा तो मिट्टी कहाँ स्थित रहेगी घड़ा नहीं रहेगा तो मिट्टी कहाँ स्थित रहेगी स्वरूप में रहेगी और घड़े में मिट्टी है ऐसा कहा देंगे आप स्थित ऐसा कहेंगे तो जब घड़ा नहीं रहेगा तो मिट्टी का अस्तित्व तो कैसे रहेगा नहीं खराब मिट्टी में स्थित है तो खराब नहीं होने पर भी मिट्टी का अस्तित्व है उसी तरह से चैतन्य में ही सब जो परिकल्पित है जगत में चैतन्य परिकल्पित नहीं होता जगत में हाँ मूलभूति व्यक्ति जगत में भी चैतन्य की परिकल्पना नहीं करते और चैतन्य स्वतंत्र सत्ता है और कहीं पर उसकी कल्पना नहीं होती जो कल्पना होती मित्र होती है इसलिए चैतन्य में प्रपंच की कल्पना होने से चैतन्य शब्द होगा कल्पना में करेंगे और यदि चैतन्य की कल्पना जड़ में करेंगे तो जड़ अधिष्ठान हो गया और चैतन्य कल्पित हो गया तो कल्पित की अधिष्ठान से लेकर सफल नहीं होती तो चैतन्य मिथ्या होने लगेगा इसलिए चैतन्य का जो अध्यास जड़ में वह संसार का अध्यास मानते हैं केवल स्वरूप से अध्यास नहीं मानते और जो प्रपंच है प्रपंच का चैतन्य अध्यास है उसको इसलिए जैसे अध्यास हो गया तो चैतन्य के ज्ञान से हो जाता है और बाधित के अधिष्ठान से नहीं होती और चैतन्य का जो प्रपंच है उसके साथ संसर्ग अभ्यास होता है तो संसर्ग में संबंध यदि चैतन्य का जड़ के साथ अभ्यास मानेंगे तो जब जड़ का ज्ञान होगा तो चैतन्य की चैतन्य अभ्यास करें ऐसी होगा ऐसा होने से क्या होगा विधि हो जाएगा लेकिन चैतन्य का संसर्ग अभ्यास मात्र है जड़ के साथ जब जड़ को समझेंगे तो संसर्ग टूट जाएगा चैतन्य की निवृत्ति में विवाद नहीं होता है इसलिए स्वरूप अध्यास और संसर्ग अध्यास मानते जड़ का अभ्यास स्वरूपता होता है तो तो चेतन का अभ्यास सबसे इसलिए मूलभूत भी कोई इसीलिए कहा कि वस्तुतः मैं उन पदार्थ में नहीं हूँ अतएव असंसर्गित्वान मैं असंसर्गी मेरा किसी के साथ कोई संबंध ही नहीं है जब कोई संबंध दुष्ट होता है संबंध दो में होता है जब दो हो तो संबंध हो और यहाँ तो चैतन्य एक अद्वितीय है और प्रपंच को देखा के भेद बन भी नहीं सकता प्रपंच की सत्ता व्यवहारिक है और चैतन्य की सत्ता पारमार्थिक है व्यवहार तो द्वैत है तो मानते ही है परमार्थ तो अद्वैत मानते हैं परमार्थ तो चैतन्य अद्वितीय है परमार्थ तो चैतन्य अद्वितीय है तो वहाँ परमार्थ तो कोई दूसरा है ही नहीं और व्यवहार का व्यवहार तो कोई दूसरा है तो भिन्न सत्ता में विरोध नहीं होता then my transition markup अभी आप कहो मरने वाला हूँ महाराज क्या बोलो मैं मरने वाला हूँ कहो कि मैं हाजिर हूँ बनेगा यदि आप कहो कि मैं मरने वाला हूँ है ना और कहो कि मैं हाजिर हूँ ये दोनों चीज़ें साथ साथ में नहीं होती हाँ? हाँ क्योंकि अजय अमर भी व्यवहारिक सत्ता में मांग रहे हैं आप और मरने वाला हम व्यवहारिक सत्ता में मांग रहे हैं तो एक ही सत्ता में मरना और जीता होना नहीं चाहिए पर पारमार्थिक सत्ता में मैं अमर हूँ व्यवहारिक सत्ता में मरने वाला हूँ तो इसमें क्या भी है शरीर से संबंध छोटना ही मरना है तो व्यवहारिक सत्ता है और बार बार है उसे कभी मरने वाला है तो ये अमर है तो इसमें परमार्थ पारमार्थिक सत्ता से व्यवहारिक सत्ता का निर्वेद इसीलिए परमार्थ का जो अद्वैत है उसके व्यवहार जो द्वैत है उससे विरोध नहीं है क्योंकि व्यवहारिक सत्ता में द्वैत है ना यदि आप व्यवहारिक सत्ता में द्वैत मान करके व्यवहारिक सत्ता में अद्वैत माने तब तो विरोध हो जाएगा और हमको कहते तो हैं पारमार्थिक अद्वैत है व्यवहारिक द्वैत है इसलिए परमार्थ में अद्वैत को नुकसान नहीं पहुँचा व्यवहारिक द्वैत में क्या पति है पत्नी है पाँच बच्चे का परिवार है आश्रम मठ मंदिर है कोई बात नहीं व्यवहार नहीं और परमार्थ तो है सत्य है नहीं बाधित होता हुआ देखा गया है इसीलिए पारमार्थिक सत्ता में आदि के जीवन है व्यवहारिक सत्ता में सर परमार्थ जो चेतन है उसमें कुछ व्यवस्थित कभी है मत स्थान है देखो पहले का मत स्थान इस तरह होता है मेरे में सब व्यवस्थित है क्योंकि वो जो दिखलाई पड़ता है यदि मेरे में स्थित ना माना जाए क्योंकि सत्ता स्फूर्ति इनको न मिलने की वजह से निरात्मक हो जाएंगे पर निरात्मक तो नहीं है सात्मक दिखते हैं सत्तावन दिखते हैं तो इसलिए मेरे में दिया गया है ना इसलिए मेरे में तो उनका हूँ जड़ पदार्थ का हूँ तो ऐसा जड़ पदार्थ का आत्मा जब मैं हूँ तो जैसे घड़ों का आत्मा मिट्टी होता है तो अज्ञानी पुरुष मिट्टी को घड़े में मान देता है घड़े में मिट्टी है घड़े में मिट्टी घड़े मिट्टी में इसलिए से मिट्टी घड़े में स्थित है जबकि मिट्टी स्वतंत्र अस्तित्व है ना घड़े के बिना और क्या है कि मैं मूल रूप समझता पर मैं उसमें स्थित नहीं हूँ मेरे में वो स्थित है इसीलिए कि वो निरात्मक ना हो इसलिए मेरी सत्ता से सत्ता मांगना इसलिए मेरे में ऊपर करते पर यदि मैं उसमें मांगूंगा तो मैं विधि हो जाऊँगा वो अधिष्ठान हो जाएगा इसलिए उनमें वस्तु तो मैं नहीं हूँ इसी चीज को कह दिया न तो मत स्थान दिखता है ध्यान में कि नहीं और वस्तु तो मेरे में मेरे में मत स्थान ही कह दिया है

मैंने चैतन्य में परिकल्प हाँ चैतन्य में परिकल्पित है मदस्थानी सर्वभूतान मैंने सब चैतन्य परिकल्पित न हाँ, कोई पता नहीं न तो मदस्थानी भूतान है मेरे में नहीं है मेरे में क्यों नहीं है कहा कि मेरे में नहीं है तो मेरे से भिन्न है और मेरे में नहीं है तो मेरे से भिन्न में ये बनना पड़ेगा ना फिर मेरे से पृथक उनका अस्तित्व हो जाएगा क्या होगा ऐसा बाकी तो होगा नहीं पहले कर दिया मेरे में परिकल्पित अधिष्ठान से पृथक सत्ता नहीं होगी तो मिथ्या हो जाएगी और जो व्यवहार में प्रतीत होने वाला उनका अस्तित्व तो है तो मेरे द्वारा उनको मिल रहा है इसीलिए मत स्थानीय सर्व होता नहीं कहा दिया ना अब मत स्थानीय सर्व तो अब मत स्थानीय कर देने के बाद तो भूतों का भी अस्तित्व है क्या बोलता है एक शंका कि यदि प्राणी मेरे में है तो फिर प्राणियों का गुण धर्म का संबंध मेरे साथ भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए तो होना चाहिए ना जैसे मान लो एक आतंकवादी आपके साथ भुगता लेता है तो पुलिस उसको तो पकड़ेगी आपको भी पकड़ेगी तो पकड़ेगी क्योंकि आतंकवादी का संबंध आपके साथ है कि नहीं और जो बीड़ी पीने वाले हैं सिगरेट पीने वाले हैं नशा करने वाले हैं उनके साथ आप रहेंगे कुछ दिन तो हो सकता है कि उनके संबंध से दोष आप में भी आ जाए तो उसी तरह से अनात्म पदार्थ चैतन्य में आया ना मतस्थानी सर्व होता है तो फिर चैतन्य अनात्म पदार्थ के संबंध से संबंधित हो जाएगा अनात्म वस्तु चैतन्य में परिकल्पित माना हमने तो चैतन्य में है माना है ना जैसे दूध को हम बर्तन में डालते हैं तो दूध की तरह बर्तन में सफेद सा दिखाई पड़ने लगता है है ना और हाँ, जैसे भोजन बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा कलर डाल देते हैं तो पूरे के पूरे मैदा क्या होता है लाल जैसा हो जाता है पूरा और ऑरेंज कलर का हो जाता है ऐसे तो वैसे ये जगत का संबंध प्रपंच परमात्मा के साथ देख रहा है मत तो परमात्मा भी ऐसे हो सकता है जगत धर्म बन जाएगा विनाशी हो सकता है उत्पत्ति बढ़ने स्वाभाविक से असरग्रस्त हो सकता है कान्नाचा तो मतस्नान होता नहीं मेरे में प्राणी है ही नहीं मेरे में नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि वो मेरे में कल्पित है जो कल्पित होता है वास्तव में मेरे में नहीं है तरसी में सांप कल्पित है तरसी में सांप है का और तो भ्रांत पुरुष ने कल्पना की और सांप रस्सी में थोड़ी है और ये असंग ही अयम पुरुष है श्री क्या कहते हैं ये जो पुरुष है असंग है संबंध शून्य है किसी भी से कोई संबंध बन नहीं सकता एक तो जैसे कमल के पत्ते को पानी गिराने करता पानी के उसका संबंध नहीं बनता है उदाहरण में उसका स्वभाव है ऐसे ही और आम के पत्ते से गिर दिखते हैं और कमल का पत्ता गिरा नहीं होता पानी से ऊपर ही रहता है उसका स्वभाव जब ये आग जलती है आग का जो प्रवाह है ज्वालाएं हैं ऊपर उठती आपका स्वभाव इसे जल का प्रभाव है जल में खूब तेज छोड़ दीजिए आप ऊपर चाहिए उसका प्रभाव जैसे आग की प्रभाव उठती ऊपर आग का ऊपर उठती है नहीं तो आग के को भी तेज ऊपर नीचे जाना चाहिए यदि जल का प्रवाह ऊपर की ओर उठने लगेगा तो आपका जीवन लगेगा ये क्या होता है बताओ और आग की लोग जल के प्रवाह के समय नीचे फैल जाए तो आपको अजीब लगेगा ये क्या हो गया ऐसा जरूर होता और यह आग के लोगों का प्रभाव है स्वभाव है ऊपर की ओर होती है जल के प्रवाह का स्वभाव है कि नीचे की ओर चलता है इसलिए इस चैतन्य का स्वभाव है तो किसी से भी संबंधित नहीं होता पुरुष संबंध शून्य है पुरुष अच्छा संबंध शून्य क्यों है कहते हैं कोई दूसरा हो तो संबंध बने दूसरा संबंध मिल ही नहीं रहा इसलिए संबंध शून्य है कहा दूसरा जो जगत है ना जगत उसकी दृष्टि में तो है ही नहीं ना उसका दृष्टि में जगत होने का तो जगत का संबंध कदाचित बन जाता तो कल्पना और उसके दृष्टि में जगत तो है नहीं और यदि मान जगत है नहीं तो उसी की सत्ता से सत्ता माने ऐसी स्थिति में चैतन्य में कल्पित होने से चैतन्य रूप जो धर्म है उसको जगत रूप धर्म में असर में जाता क्यों क्योंकि इसका स्वभाव असंग रहना संबंध न होना है इसलिए मत्स्थानी सरल होता है ऐसा कहा करके संपूर्ण जगत जो दृश्यमान है उसको शून्य नहीं होने दिया हाँ है व्यवहार विषय है चैतन्य की सत्ता से सत्ता बना है आत्मा तो बता नहीं सके व्यवहार के योग्य नहीं होगा आत्मा व्यवहार के लिए नहीं बन सकेगा व्यवहारिक रूप से देखना है तो चैतन्य की सत्ता से सत्ता में होकर के दिख है तो ऐसा कह देने पर चैतन्य में है क्या तो चैतन्य में फिर प्रपंच का धर्म आ जाएगा तो मन स्थान में पहुंचा है वो तो असंसर्गी है सत्ता स्फूर्ति दे रहा है प्रपंच को पर फिर भी प्रपंच के साथ पहुंच नहीं वहाँ तक प्रपंच पहुँच ही नहीं सकता जब मैं सुनाता हूँ ना आकाश को आप तलवार से काटना चाहे तो वो इतना सूक्ष्म है आकाश तलवार की गति वहाँ तक होती नहीं है तलवार की गति वहाँ तक होती नहीं जैसे हमने सुना है कि आजकल ये पता नहीं कौन से बीमारी है उसके जो कीटाणु होते हैं ना वो पता नहीं कितने डिग्री सेल्सियस का पानी उबालने पर भी मरते नहीं है टीवी पे पता नहीं किसके आग भी जाए लेकिन सूरज का प्रकाश में नहीं आग में आप देखिए ये कैसा है उनका विलक्षण है नहीं सूरज के प्रकाश में तो कोई प्रकाश है ही नहीं तो उसमें मर जाते हैं इसमें नहीं मरते तो मेरे में नहीं है क्यों नहीं मेरे में असंगो ही अहम पुरुषा हम्म? असंसर्ग होने से असंगता दिख रहे थे असंग सज जाते हैं और दूसरी बात है भूत भरी तो नच भूतस्तों अगर भूतों को धारण करने वाला है इतने हो गया कि मेरे में रहते हैं पर मेरे में नहीं रहते एक बड़ा आश्चर्य हो गया नचमत स्थान होता है मेरे में है सत्ता स्फूर्ति मेरे से उधारी लेते हैं प्रपंचक हाँ, मेरे में भाषण अच्छा। मेरे में न रहते मेरे से स्मृति दूर रहेंगे सर्प रज्जु में न रहते हुए ही रज्जु का जो इदम अंश है वो सर्प को मिल रहा है साफ है ऐसा हो है नहीं तो यह अपन कहाँ से आया से यह व्यक्ति है जब उन्हें यह है

यह सांप है यह बोलो यह ये सांप है यह तो सांप वहाँ है ही नहीं यदि सांप होता तो रस्सी भी बदला देती भाई यहाँ सांप है रस्सी को तो पता ही नहीं कि सांप है अज्ञान होने के बाद तो सांप होता ही नहीं है इसलिए जो रस्सी में यह बना है और सांप है नहीं वहाँ पर और न ये सांप यह ढंग से ब्रह्मचर्य और देखते वो रस्सी में जो यह पना है वो यह पना साफ नहीं यह साफ है क्या बोलते हैं यह साफ है ऐसा बोलते हैं ना पर क्या रस्सी में साफ है क्या रस्सी में बीतने वाले सांप से रस्सी हो गई या रस्सी में बीतने वाले सांप का जहर रस्सी में चला गया कुछ नहीं जब रस्सी में सांप ही नहीं है तो उस सांप को लेकर रस्सी में दो पैसे होगा दो पैसे होगा और जब रस्सी में सांप ही नहीं तो सांप के जहर से रस्सी जहर वाली कैसे होगी धन आएगी नहीं बनेगी इसलिए कहा रस्सी में सांप है यह है ऐसा दिखता इसीलिए कहा और वास्तव में परमार्थ को सोचो तो हमेशा आसन है सांप कृष्ण इसलिए सांप रसी में न तो मन स्नानी को प्राणी मेरे में और दूसरे का आश्चर्य देखो है भक्त भूत न च दूसरा असंग है No kopnij, तो क्या करता है बूढ़े माता पिता है आप उनकी सेवा करते हो उनका पोषण करते हो उनको नहलाते धुलाते हो टहलाते हो है कि नहीं पर आप संबंध रखते हो ना माता पिता ये संबंध है संबंध होने से आप किसी का भरण पोषण कर सकते हो ना संबंध नहीं तो कैसे भरण पोषण करोगे ये तो कैसा है संबंध शून्य असंग होता है भरण पोषण करता है पूरा आश्चर्य असंग होते हुए असंग विषम भूतन विभर्ति असंग होता हुए प्राणियों का क्या करता है वो भरण पोषण करता है असंग होता हुए प्राणियों तो का भरण पोषण करता है न च भूतस्थ अब प्राणियों का भरण होता करता था उसे इसी सत्ता स्वर्गीय के द्वारा भरण करता जो खिलाता पिलाता नहीं तुम्हारा तो खिलाता नहीं है सत्ता दे करके भरण पोषण कर रहा है उसकी सत्ता से सत्तावान है नहीं तो निरात्मक हो जाएगा तो इसलिए न तो भूतस्था तो ऐसा नहीं जैसे मिट्टी है ना जैसे मिट्टी भी सब भरण पोषण करते है तो मिट्टी ना हो तो घड़ा बनेगा ही नहीं और मिट्टी का तो खड़े के साथ संबंध देता है तादात्म व्यवहार में मिट्टी घड़े में कल्पित नहीं है और घड़ा और मिट्टी का व्यवहारिक दृष्टि से एक हल्का संबंध सा दिखता है व्यवहार है ना ध्यान में है कि मिट्टी का और घड़े का क्या दिखता है तादात्म संबंध दिखता है तादात्म तदात्मनो भाव धर्मो का तादात्म्य जैसे मिट्टी घड़े में तो नहीं घड़ा ही मिट्टी में इसका तो उसके साथ संबंध ही नहीं है ध्यान आएगा इसका तो उसके साथ संबंध ही नहीं है इसलिए न तो भूतस्थ भूत में स्थित नहीं है भूत में स्थित मानेंगे तो भूत का अधिष्ठ भूत अधिष्ठान हो जाएगा चैतन्य का से इतर न्याय में दर्शित उदस्थ कर्म बनते पूर्वोक्त न्याय से दर्शित होने से उदस्थ तो नहीं बनता जैसे का अहम पेश अवस्थित को लेना था इसी न्याय भूत भिन्न च भूतस्तु ममात्मा भूत है ना का भरण पोषण करने वाला है मेरा आत्मा मेरा आत्मा कैसे कह दिया आपने ममात्मा माने मेरा आत्मा ऐसे कैसे कह दिया ठीक है आत्मा में मेरा शब्द का प्रयोग कर दिया मेरा कैसे होगा आत्मा तो स्वयं है ना मैं हूँ तो मेरा कैसे कर ममात्मा नहीं चला तो मेरा आत्मा जो है मैं आत्मा भूतों का भरण पोषण करने वाला हूँ ये तो ठीक है और ममात्मा भूत भाव में मेरा आत्मा अरे आप ही तो आत्मस्वरूप स्वरूप है तो मेरा आत्मा कैसे कर मैं ही हूँ जो मैं हूँ मेरा नहीं हो सकता जो मैं हूँ वो मेरा नहीं हो सकता तो कहते हैं देहादि संघातन विभज्य देहादि संघात को अलग समझ लिया थोड़ी देर के लिए और तस्मिन अहंकारम अध्यारोप्य और देहादि संघात में अहंकार का आरोप कर दिया देहादि संघात को थोड़ा सा अलग कर दिया पहले अपने से और उसमें अहंकार का आरोप कर दिया लोक बुद्धि अनुसरण विपदिशति लोक बुद्धि का अनुसरण करते हुए विपदेश करते हैं ममात्मा मेरा आत्मा है स्वयं पृथक रहा और उसने अहंकार का निरूपण कर दिया औरतों को पृथक करके पृथक किया और अहंकार का कर दिया है कि नहीं और लोकमूर्ति का अनुसरण करके कर दिया मेरा आत्मा न पुनः आत्मा में आत्मा अन्य लोगों और आत्मा का कोई दूसरा आत्मा है आत्मा का कोई दूसरा आत्मा जैसे लोग तो पढ़ सकते हैं ना अरे आत्मा का दूसरा आत्मा परमात्मा है ऐसे पढ़ सकते हैं तो बिना जाने समझे कह देते हैं पर ऐसा नहीं यहाँ पर लोग को बुद्धि लोग को बुद्धि के समान न जानते हुए न पुनः आत्मा न आत्मा आत्मा का कोई दूसरा आत्मा नहीं आत्मा का कोई स्रोत्र स्रोत्र

दिया पहले भी आदेश में आपको अलग से रखा फिर उसमें आत्मा का अहंकार का अध्यापन कर दिया तो अहंकार में आत्मा है ही ना इसीलिए अपने को देहादि संज्ञा से पृथक करके उसमें अहंकार का अध्ययन कर दिया तो हो गए वहाँ पर एक अध्यारोपण करने वाले का अध्यारोपी इसीलिए अपने को थोड़ा भिन्न मान करके ममा आत्मा अहंकार में जो आत्मा उसको ममा आत्मा ऐसे करते परमात्मा मेरा आत्मा को सभी प्राणियों को वर्धन करने वाला है बढ़ाने वाला है तो इस प्रकार से दो श्लोकों के द्वारा जो आपने बताया उसी को दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट करते हैं यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमः

वायु જે આકાશ છે કે નહીં વ્યાપક है तो संपूर्ण व्यापक आकाश में वायु स्थित है जहाँ तक स्थित है वायु तो बहुत दूर तक भी स्थित हो सकता है और ऑक्सीजन नहीं मिलता है बहुत दूर तक मतलब समझ लो कि अब प्राइस पच्चीस हजार फुट की हाइट में हवा चलती है हमारा एक परिचित लड़का था माउंट एवरेस्ट में गया चढ़ने के लिए तो एक दिन या दो दिन का रास्ता चल रही तो रास्ता बनाया है करते पर में दो दिन का रास्ता चला तो तीसरे दिन मौसम खराब हो गया तो कभी गिर जाती है तो उसको वापस आना तेज हवा चलती है हवा में ऑक्सीजन नहीं है श्वास खुलती है बारह चौदह हज़ार की लग जाती है तो ये भी भूल जाती है लोगों को भी उड़ जाती है और जितना ऊपर जाता है हवा तेज होती है पहला हवा ऑक्सीजन नहीं होता बहुत कम होता है इसलिए वायु तो बहुत तो ऊपर तक हो सकती है पर ऑक्सीजन स्थित वायु जैसे आकाश में स्थित वायु सर्वत्र सभी और पहुंचा हुआ है महान बहुत व्यापक बड़ा है उसी तरह से संपूर्ण स्थानित ही बता मेरे में कल्पित है मेरे ऐसा अच्छा समझना पुरुषोत्तर से आकाश के समान सर्वत मुझमें ही हो संबंधित होकर के नहीं जैसे देखो वायु आकाश में है तो आकाश में वायु वायु आया और चला तो आकाश में सुनिए संस्कृत सुबह और जैसे वायु आया और एक बगीचे में जहाँ सुंदर सुंदर फूल खिल रहे थे वहाँ से निकल गया तो गंदा को ले गया किन्हें ले गया तो वो गंदा को हमेशा ही बना देता है आगे जाने तो गंदा खत्म हो जाता है यथाकाश वायु ऐसा का अनुष्ठी को नित्यम जैसे आकाश में स्थित नित्य जो है वायु सर्वत्र वो महान कैसा है सभी जगह पर है महान है परिणाम उसी तरह से इस तरह सर्वाण भूतान पानी की बला है उसी तरह से संपूर्ण प्राणी किसमें है मेरे में है पर मेरे में संबंध बनाए बिना ही रहा ये बड़ा आपत्ति है मेरे में तो है पर मेरे में संबंधित लोग के लिए बिना ही जाते है ना ऐसा समझना जैसे आप किसी यात्रा में निकले हो किसी धर्मशाला में आप रुके हैं है ना तो पता लगा कि धर्मशाला में आग लग गई बहुत सुंदर बड़ा कमरे बड़ा अच्छे थे ऐसे धर्मशाला में इतनी सुविधा आज तक आपने देखी नहीं थी हर कमरे में अचानक आग लग गई तो आपकी कोशिश धर्मशाला की आपको बुझाने की होगी जब यहाँ से सामान नंबर ले जाकर दूसरे धर्मशाला में जाए वहाँ लोग क्या होगी क्या होगी क्या स्वार्थी मालती बना आप इतना स्वार्थी हो ऐसा थोड़ी होता है और आज बुझाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए ना और व्यक्ति क्या करता है वहाँ से अपने जूते पूरे सामान लेकर के दूसरे आग लग रही व्यक्ति मर गया यहाँ पर जाकर सो जाएगी खराब हो जाए है ना आप रहते हो पर संबंध नहीं है ना यहाँ पर फिर भी धर्मशाला में आपका संबंध है द्रव्य आप द्रव्य संबंध दिखता है मतलब अंदर से संबंध नहीं है और संबंध है है ना एक तो बाहर संबंध है ना सीढ़ी चढ़ करके जाते हो कमरे में लेटते हो बिस्तर पर लेटते हो संबंध दिखता है मैंने इसको तो संबंध हो गया तो कमरा छोड़ करके दूसरे में गए तो संबंध टूट गया अच्छा लगता है पर मन का जो संबंध नहीं है शरीर का संबंध है का संबंध नहीं पर ब्रह्म का तो ये दोनों तरह का संबंध नहीं है जगत के साथ जगत का कोई संबंध हो ही नहीं सकता उसका जगत कोई संबंध हो ही नहीं सकता है क्यों नहीं हो सकता रस्सी के दृष्टि में साप हुआ ही नहीं रस्सी के दृष्टि में साप हुआ ही नहीं चैतन्य दृष्टि में जगत ही नहीं एक समाधान है और यदि काल्पनिक व्यवहारिक जगत है तो पारमार्थिक शब्द के साथ इसका संबंध बनता है कुछ असंभव है पसंद है तो संबंध नहीं बने तो का मतलब ये संबंध का है ना तो इसे देखा कि मेरे में रहते हुए भी वो प्राणी मेरे में नहीं रहते यथा का स्थितो नित्यम हो स्थित वायु सर्वत्र तथा सर्वाणी मत बदान है संपूर्ण प्राणी मेरे में ऐसे और कैसे स्थित है जैसे आप धर्मशाला में रहते बिना संबंध के मन के बिना संबंध के उसी तरह से संबंध से शून्य होकर के उसी में परिकल्पित है अच्छा तो अब ठीक है स्थिति काल में रहते हैं स्थिति काल में क्या होता है देखो सर्वभूतानि कौन्तेय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिता कल्पक्षये पुनस्तानि कौन्तेय कुंती के बेटे को कौन्तेय कहा अर्जुन हे कौन्तेय कि सर्वभूतानि मानकान प्रकृतम याति जितने भी प्राणी है वो सभी प्राणी जब जब जब प्रलय काल आता है ना तो प्रलय काल में सर होता नहीं पहुंचते प्रकृति नहीं में आते मान हाँ? कल्प कल्पक पक्ष जब कल्प का नाश हो जाता है तो संपूर्ण जो भूतरूप है वह सब मामिका प्रकृति मेरी जो प्रकृति मैं या दक्षिण प्रकृति सु या किसी तरह सर आए बताएंगे भी पीछे तो नहीं आया ना मैं या दक्षिण प्रकृति सु या किसी तरह पीछे तो नहीं आया नहीं आया तो कहते हैं देखो जब जब कल्पक से कल्प का नाश हो जाता है कल्प कहते ब्रह्मा के तीन गुण कभी कभी ब्रह्मा जी से सौ साल की भी करते हैं ब्राह्मणों ने द्वितीय पर आदि स्त्री श्वेता को कल्प गौरव ऐसा आता है ध्यान में है ना आपके एक साल एक सौ पैंसठ रात्रि तीन सौ पैंसठ दिन है कि नहीं बारह बारह घंटे का दोनों पे मिलाएंगे तो सात सौ बीस हो जाएगा तीन सौ तीन छः सौ पैंसठ एक सौ बीस सात सौ बीस तो ये हो गया तीन सौ पैंसठ अहोरात्र हिसाब लगाना गणित चल रही है तीन सौ पैंसठ अहोरात्र हो गया ना तीन सौ साठ तीन सौ पैंसठ तो ये सात दिन और रात्रि को मिलाकर के हो गए तो आपका तीन सौ पैंसठ और रात्र हो गया एक देवताओं का एक दिव्य दिन होता है देवताओं के क्या होता है एक दिव्य दिन होता है ये तो जब इकहत्तर बार घूमते हैं तो एक मनु का काल होता है तो कली के उम्र मुझे चार लाख पच्चीस है चार लाख पच्चीस हजार कली की उम्र कितने इसका डबल द्वापर का इसका उसका डबल क्रेता का उसका डबल सब देगा कलयुग गुणे दो कलयुग गुणे दो कलयुग गुणे द्वापर गुणे कलयुग गुणे कलयुग तीन यानी बारह लाख आठ है बारह लाख आठ सौ है नहीं ऐसा नहीं है बारह हजार बारह अच्छा ऐसा है क्या ऐसा है चार लाख बत्तीस हजार आठ लाख चौसठ हजार

आठ लाख बारह लाख सोलह लाख सोलह और बारह अट्ठाईस हो गया अट्ठाईस और बारह छत्तीस हो गया छत्तीस और चार चालीस तैतालीस लाख में एक चतुर्युगी हो और ऐसे इकहत्तर जब चतुर्युगी बीते तो एक मानव का काल पूरा हो जाता है कहकर जब चतुर्युग तो क्या होता है एक मनु का एक होता है और चौदह मनु है और जब चौदह मनु का काल बीत जाएगा तो ये दिन भी बीतेगा बीतेगा तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है ध्यान में है ना तो ब्रह्मा जी का क्या होता है एक दिन होता है और ऐसे ही जब ब्रह्मा जी के सौ साल हैं एक दिन हो गया और तीन सौ पैंसठ दिन ब्रह्मा जी के हो गए तो एक साल हो गया और ऐसे ही ब्रह्मा जी की जब जब दो साल बीते हैं ये है ना तीन सौ पैंसठ दिन का एक साल तीन सौ साठ समय तीन सौ साठ इंटू तीन सौ कितना करना पड़ेगा सौ सौ सौ साठ है ना हंड्रेड हाँ। ऐसा करना पड़ेगा हाँ, हाँ। छत्तीस हजार छत्तीस हजार चौदह मानवंतर घूमने के बाद ब्रह्मा जी का एक अवरात्र हुआ और जो एक अवरात्र में भू भू इसका प्रलय हो जाता जन्म प्रसाद में चार लोग बने रहते ब्रह्मा जी का पूरा चार क्या जी और रात हाँ? में केवल गुण ही होगा

बदल जाएंगे बदल जाए एक ब्रह्मा जी बदल जाए मैं ब्रह्मा जी की उम्र पूरी हो गई समझ ब्रह्मा जी की उम्र होने के बाद फिर इतना ही वो रहेगा तो जो प्रलय काल रहेगा ना वो प्रलय काल में उतना ही रहेगा फिर उसके बाद जाकर के सृष्टि शुरू होगी कितना लंबा चौड़ा है हाँ? कितना लंबा चौड़ा है अभी तो ये साइंस भी ऐसे ही प्रूव कर रहा है कि ये सब विचार करता है नासा वगैरह तो कहते कल्प क्षय पुनस्थानी जब कल्प का क्षय हो जाता है तो सभी भूत जितने भी है प्रकृति में आपकी मान्यता जब मेरी प्रकृति को प्राप्त करते हैं और कल्पादव जब कल्प का आरंभ होगा जब दिन की शुरुआत हो जाएगी ब्रह्मा जी की प्रलय के अनंतर का जो काल आ जाएगा तो वहां पर अहम विसरी जानी तो मैं पुनः सृष्टि का आरंभ करने लग जाता हूँ सर्वता कौन थे प्रकृति त्रिगुणात्मक अपराम निकृष्ठाम नाम का मध्यम कल्पक्षे प्रलय काले प्रलय काल और पुनः भूयस्थान भूतानी उत्पत्ति काले और मरते समय कहाँ चले गए सब के सब प्रकृति में चले गए और फिर जब सृष्टि का आरंभ होगा तो उसी प्रकृति से परमात्मा क्या करेगा उत्पन्न करेगा उसी प्रकृति प्रकृति में जो तक विलीन होगा वे अलग अलग दिश रहता है हाँ? प्रकृति में जो विलीन होता है अंधकार हाँ वो अपने अपने संस्कार रहेगा वो प्रकृति रूप में तो रहेगा लेकिन अलग अलग अलग अलग दिश रहेगा हाँ अलग अलग रहेगा जैसे हम लोग सोते हैं ना सुसुप्ति में जाते हैं तो आपकी सुसुप्ति हमारी सुसुप्ति होती तो एक ही तरह की है सबकी सुसुप्ति पर सुसुप्ति एक तरह की होने पर भी सबके संस्कार सुसुप्ति में कारण रूप से वो भिन्न भिन्न ही रहेगा जैसे ये अंधेरा है अंधेरा रात्रि को तो रात्रि को अंधेरे में सब चीज़ें तो अलग अलग ही रहती है पर एक ही अंधेरा सब में समान रूप से दिखाई पड़ता है एक ही अंधेरे में सब चुप गए उसी तरह से कारण रूप जो सुसुप्ति है तो वहां पर सभी के संस्कार सभी के जो स्थूल और सूक्ष्म है वो कारण में गया पर पृथक पृथक ही रहेगा आपका भी कारण होगा मेरा भी कारण होगा सबका अलग अलग ही होगा इसीलिए मिक्स नहीं होता जब उत्पन्न होगा पैदा होगा पैदा होते समय सब अलग अलग होकर के ही पैदा हो जाता है जो यहाँ चाहे बाघ था तो बाघ बन करके आता है और आदमी था आदमी बनकर के आता है स्त्री थी पुरुष की स्त्री पुरुष बनकर के आते हैं यदि वहाँ गहर निधि में कारण है यदि इनका मिक्स हो जाए नहीं तो पहले तो पहले तो स्त्री जब स्त्री इस इस शरीर में पुरुष जगह था अब क्या होगा बाद में मिक्स हो गया तो मैं पुरुष की तो स्त्री जग जाए स्त्री शरीर में पुरुष जग जाए बड़ा अव्यवस्था हो जाएगी इसीलिए वहाँ पर एक है कारण रूप है और सब पृथक पृथक है ऐसा मानते हैं तो फिर पृथक तो उनसे घाल नहीं हुआ तो अलग अलग होकर के आ सुषुप्ति के अनुकूल जो कर्म था वो कर्म खत्म हो गया तो सुषुप्ति खत्म हो गई तो अलग अलग होकर के आ गया पूर्णस्य वशिष्यते शांति शांति शान्ति शान्ति शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः Oh, Shanti Shanti Shanti.